Salut, ech erzielen iech haut wat Stop Motion ass a wéi ee sou ee Projet kann doheem einfach realiséieren. Wat ass Stop Motion? Stop Motion ass eng Filmtechnik, mat där een engem stateschen Objet, dat heescht een Objet, dee sech normalerweis net beweegt, wéi déi kleng Figuren hei am Hannergrond, ee Liewen anhauche kann. Du kanns mat Hëllef vun denger Kamera, Handy, Tablet ee richteg coole Filmchen dréinen, wéi s du am Hannergrond gesäis. Dës Filmtechnik gouf virum digitalen Zäitalter a berüümte Filmer agesat, wéi Star Wars, King Kong oder Terminator. A gëtt haut nach vill benotzt. Wat brauch ech alles u Material fir sou e Stop Motion Filmchen ze dréinen? Mä als alleréischt brauch ech mol eng gutt beliichte Plaz, zum Beispill de Kichendësch. Dann, wann ech dat doheem hunn, eventuell e Stativ oder een Tripod mat enger Handyhand erun. Fir Fotoen ze huelen brauch ech natierlech eng Kamera, do kann ech mäin Handy huelen. Oder och alternativ mäin Tablet. Wann d'Beliichtung wierklech schlecht ass, kann ech och nach eng Luucht benotzen. Wann ech keng Handyhalterung hunn, kann ech mer selwer eppes zesumme bastelen. Natierlech brauch ech och meng Schauspiller, meng Figuren oder mäi Figureset. Fir esou ee Film ze produzéiere kann ech mer natierlech Hëllef huelen a Form vun enger App. Ech kann déi am App Store erof lueden andeem ech an den App Store ginn An do Stop Motion antippen, da fann ech eng App mat engem bloen Hannergrond an enger wäisser Kamera. Déi kann ech mer dann op den Handy oder op den Tablet lueden. Zu gudder Lescht brauch ech natierlech eng gutt Idee, eng Geschicht déi ech mer opschreiwen oder opzeechnen. Wann ech mäi Material zesummen hunn, da stellt sech d'Fro, wéi realiséieren ech da elo esou ee Stop Motion Film? Menger Foto gesäis de de Set deen ech mir opgebaut hun. Do gesäis de meng Luucht an dann mäin Handy deen am Tripod an an der Handyhalterung ass fir dat d'Fotoen net verwackelt gin an ech huelen meng Kopfhörer fir d'Fotoen auszeléisen. Da komme mer zur App wéi déi fonktionnéiert. Ech gin also op meng Stop Motion App. An der App gesin ech do Neuer Film, se grousst Kräiz, do drécken ech drop. Dann hunn ech ënne lénks Astellungen, esou ee Riedchen, do drécken ech och mol drop fir ze weisen. Do hunn ech zum Beispill dee klengen Tacho, en ass wäiss elo, do hunn ech elo 10 Biller pro Sekonn. Do kann ech d'Biller astellen, déi pro Sekonn lafen. Ech kann en entweder méi lues lafe loossen oder eebe méi schnell. Dat kann een och spéiderhin nach astellen, wann ech elo fanne mäi Film ass ze lues, Dann gin ech do op den Tacho an maachen méi Biller pro Sekonn. Wann ech awer mengen de Film wier ze schnell, da gin ech op den Tacho an ech maachen manner Biller pro Sekonn. Dann hun ech nach de 4K hei, do kann ech Qualitéit astellen. Ech hu lo HD, dat geet déck duer, ech loossen dat och esou, gin ech raus. Da gesitt der nach um Bildschierm dat Fragezeichen, wann ech guer net wees, Wat wéi fonktionnéiert, kann ech do drop drécken, da seet dat mir automatesch wat wou ass. Ech man dat erëm aus, wat net onwichteg ass. Rückgängeknäppchen, dee kann ech drécken wann ech zum Beispill e falscht Bild gemaach hunn, da kann ech zréck goen an da drécken ech deen, dann läscht hien dat automatesch. Mee dat kann een awer och no manuell läschen. Sou, mir fänke elo mol de Projet un. Dofir ginn ech uewe riets op d'Kamera an dann hunn ech da lénks ënnen e Raster. Dat Raster kann ech aus oder uschalten. Ech loossen et un, well dat ass ëmmer ee gudden Orientéierungspunkt. Dann hunn ech ënne riets nach Astellungen do, déi Reegeleren. Do kann ech beim M loossen ech op Auto, dat ass nämlech fir de Fokus a fir d'Beliichtung, dee mécht dat dann automatesch fir mech. En plus ass fir méi no a fir erun ze zéien eben och de Fokus, mee dee maan ech elo mol op 3, fir dass ech manner Schied hunn. Sou, méi brauche mer hei am Fong net, ginn ech raus. Uewen riets hunn ech sou e klengt Riedchen. Do kann ech, wann ech keng Fernbedienung hunn fir mäin Handy auszeléisen, kann ech do een Timer astellen. Dat ass ganz praktesch. Ech kann do zum Beispill soen, ech stellen dee lo op 10 Sekonnen. Hunn ech fertig. Dann kënnt all 10 Sekonnen eng Foto. Dat heescht, wann ech lo, muss ee jo souwisou ëmmer eng, déi éischt Foto ass ëmmer. E wäisse Bildschierm oder eben déi ganz Zeen, déi ech am Ufank opgestallt hunn. Dat heescht, ech drécke lo mol de Knäppchen. Sou, da wäert hien elo 10 Sekonnen an da mécht hien eng Foto. Piipst souguer. Voilà, elo huet en eng Foto gemaach. Elo hunn ech 10 Sekonnen Zäit, fir mäi Männchen ze placéieren. Placéieren ech hie mol do uewen an den Eck. Voilà, mécht erëm eng Foto an ech beweegen erëm bëssen an dauert erëm 10 Sekonnen bis déi nächst Foto kënnt. Sou, ech wëll dat awer elo net, ech maachen FBR Fernbedienung, dat heescht ech maachen deen aus, ech setzen deen op aus, fäerdeg. Sou, gi erëm zréck. Da maachen ech mäi Projet an ech drécken Mol déi éischt Foto Ech man déi blank zack éischt Foto dann huelen ech mäi Männchen kucken dat deen iergendwéi uewen an d'Bild kënnt sou. Zweet Foto Ech man dat per Ausléiser well wann dat iwwert den Handy maat da kann et sinn dat et bësse wackelt an dat gesitt der dann herno am Film och voilà. Féiert Foto. An och ëmmer oppassen, datt der a klenge Schrëtt gitt an datt der net zum Beispill är Hand an der Foto hutt. Ech réckelen nach e bëssen. Esou, elo hu ech eng Foto. Kuckt, do gesinn ech ganz gutt am Raster, wou ech dru sinn. Dofir ass dat Raster och gutt. Dann dréin ech mäi Männchen dat en eis ukuckt. Sou, lo ginn ech mol uewen riets op de Pfeil an da kann ech kucken wat ech geschafft hunn. Da kann ech entweder mat der Hand scrollen, Dir gesitt dat do op deem bloe Bildschierm. Sou, déi éischt Fotoe kann ech läschen, da kann ech dann och weisen, dréckt een eng Kéier kuerz drop an dann drécken ech Löschen. Dobäis an da kënnt mäi Männchen. Dat kann heescht, ech kann hei kontrolléieren, wéi mäi Filmchen ofleeft. Sou, mir ginn eis elo domadder zefridden. Dat heescht, ech gi elo mol raus. Dat ass da lénks uewen dee Feil, dann gëtt e blo. Voilà, da gesinn ech mäi Filmchen do an der App. Da ginn ech uewe riets bei Auswählen, ech drécken drop an da wielen ech mäi Film aus. Gesitt der elo datt déi blo ginn mat engem wäissen Häkchen? Da ginn ech uewen lénks op dee Feil mat der Këscht, do kann ech dann mäi Film deelen. Deelen heescht awer net onbedéngt mat engem aneren deelen, mee ech klicke mol do drop an da kann ech hei scrollen an da kann ech mäi Video sécheren an dee gëtt automatesch an d'Fotoe gespäichert. Sou, da maachen ech Abbrechen an da kann ech rausgoen. An da ginn ech a meng Fotoe kucken. Voilà, do ass mäi klenge Filmchen. Schnell enke ofspillen. Ech wollt iech awer nach weisen a puer Erklärungen dozou ginn, wéi ech dat mat der Schrëft gemaach hunn. Wann ech hei emol op mäi Video ginn, do sidd der, do hunn ech 42 Fotoe gemaach. An do musst der wierklech oppassen, wann der esou e Schrëftvideo maacht, datt der iech net verschreift, soss kënnt der erëm vu vir ufänken. Well do nëtzt näischt, datt der d'Fotoe läscht.